दिल को दिल से कुछ है कहना दिल से अब ना दूर रहना दिल की बस यही गुजारिश है जब से मेरा दिल तेरा हुआ पूछो ना मुझको मुझे क्या हुआ अब तेरी बाहों